Hola, estamos acá en el Unimar porque me voy a Corea ya como en dos días, tres días más y voy a comprar como todas las cosas que necesito para mi viaje. Ahí les voy a mostrar como las cosas que siempre hacen falta y weas, acompáñenme a ver. Bueno, vamos a ir pasillo por pasillo y voy a comprar todo. Siempre compro todo, así que vamos a comprar todo. Un puré de papas. Una base para ceviche. Llevaría sopas Maggi, pero son tan tóxicas estas weas que no. Oh Dios, crema de zapallos, lo necesito en mi vida. Mucho, mucho, mucho, mucho. Un paquete de ravioli. 12 salsas de tomate. Porque esto es muy caro en Corea y aquí es demasiado barato Gordos, gordos, gordos, gordos, gordos Mayo para los completos Pero light, obviamente Limón, limón, porque esto es muy caro allá en Corea Mucha canela, mucha canela, mucha canela Chocman Super 8 o Super 8 Esto, que es pico dulce Porque a mí toda la vida me ha gustado el pico dulce ¡Agua la casa la tonca. <laughs> En la casa de la tonca. saluda. está la tonca. Acá. La tonca de La tonca la Hola tonca y sale así Acá. Bueno, que podemos ver que la maleta ya está casi lista para nuestro viaje. Esta maleta es la maleta de la comida y esta es la maleta del arroz. Hola, me acabo de despedir de toda mi familia. No quise grabar ese momento porque es un poco triste. <laughs> pero están allá afuera así como eh, mirándome. Los voy a grabar un poco y, y eso. Ya partimos el rumbo de vuelta a casa ya estoy a punto de embarcar. Nos vemos en Madrid y después en Seúl. Eso, Hola, estamos acá en el centro de Madrid y ahora vamos a recorrer el centro. Hola, estamos acá en el sector del Sol, centro mismo de Madrid. Bueno, vas Plaza de Armas de Chile, pero como muy bonito. De arquitectura obviamente es como colonial de la más antigua. vamos caminando por una calle que se llama Arenal. Hay un edificio muy bonito, ese de acá no aprendí nada en arte, pero supongo que es como una hueá renacentista, como de esa Muy bacán el centro de Madrid, realmente, real, real. Hola, llegamos al sector del Palacio Real, se puede ver el Palacio Real. Real, estamos en un palacio real, real. Madrid es muy real y es real. Y creo que he dicho real muchas veces, pero sigue siendo real. Real. El 27 me de el la 1. Recorrimos Madrid, estuvo súper entretenido, comimos como jamón serrano y como cositas muy típicas de acá. Y ahora, a variar, bueno, usted sabe. Voy a llegar hecho pico, así que en realidad no sé si grabé mucho. Pero voy a grabar cuando entre mi pieza, porque la nata, mi amiga, me dejó una sorpresa. Seguramente algo relacionado a Jimin. Vamos a ver qué es eso. Hola, al igual que cuando nos fuimos a Chile, estamos nuevamente sin asientos medios. Nuestro cookie a proceder. a ah, Sentarse ahí. No quiero, no quiero, no quiero ponerme turno. Este déjame tranquilo, déjame tranquilo. Y ahí nos vamos con el cuco a Corea. Yo soy Mika Yorobon, yo soy Sebastián Paquetita. Tengo que hacer un comentario referente a la comida de Korean Air. tus patrones, tu jefe, tu, madre, tu madre, todo. La comida es demasiado rica, la atención es demasiado rica. Solamente pienso en cómo fue mi experiencia en la tap como siempre ha sido cuando era LAN y después pasó a ser tap Y weón, pobreza, mal, la terrible. Korean realmente no me canso de decirlo, es lo mejor del mundo. La tripulación es súper simpática, donde puedes pedir cosas muy rebuscadas, te la van a dar, ¿cachai? Por ejemplo, la maca, su menú no tenía mío como sopa de alga, y el niño dijo, ya, yo te voy a conseguir una hora de Una ensalada de pescada con cuscús y aceituna, deliciosísima. Y estamos comiendo pasta, ahí está la pasta, eso es pasta con carne. Prefieren coreano, porque donde vienen unas pantuflas y un cepillo de diente con una pasta de dientes. Las pantuflas una vez que te las pones quedan más o menos... Te dan este cojín pequeñito, pero para poder estar más cómodo. a subir al avión te vas a encontrar con esta botella de agua. es muy rica y también te dan audífonos por si es que no traes los tuyos. Y ahora nos entregaron nuestra comida, nuestro desayuno. Oh, caraculea. Acaban de avisar de que para comenzar el descenso <laughs> Hola, acabo de llegar a mi casa <gasps> Yo vengo hecho pico La verdad que sí Voy a hacer un video reaction porque la nata me dijo que me dejó una sorpresa en la pieza Así que voy a ver qué onda Y... <laughs> Me quería <laughs> huevear ¡Oh! oh madre! ¡Weón, miren cagó. Oh, oh, weón. Esto es, pero otra vez. Todos estos pósters me los dejó la nata. Así como me vino a invadir mi pieza y pegó todo eso ahí. Y también hay regalos de cumpleaños ahí. Voy a mostrar ya. De antemano, muchas gracias Nata por esta sorpresa giminística. Por supuesto tenía que ser así. Llegar a tu casa así tiene precio. No tiene precio. Solamente lo sabe llevar. Así que eso. Bye bye ya los regalos que me hicieron, amo lo japonés, que es todo esto, weón. La nata, se nota que me conoce demasiado bien. Cacha esta polera. Voy a ser la japonesa más antigua de todas las japonesas. Está preciosa esta polera. La cagó. Weón. We... Esto venía dentro de la cosa Starbucks. Es un Mac como con diseños originales de Tokio, de Kyoto, perdón. Y, weón, está precioso, está precioso, precioso. Puta nata, weón. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Le quiero dar las gracias también por eh, el apoyo que me dieron en estas vacaciones acá en Chile. Las quiero mucho a todas, a todas, a todas. Y eso, sarangue para todos.